Ähm, ich will einfach nur sagen, dass ich meinen ganzen PC hier, jetzt gleich äh, zerstören werde. Das sind über 400 Remote Explo Explosives. Um, ähm, it explodes. What a description. Anyways, so. Es wird slash gmpvp äh, Dings hier, den, den, den Map-Code werdet ihr in diesem Video bekommen. Im letzten Video habe ich ihn ja nicht gezeigt. Doesn't matter. Also Game Mode PvP. PvP? PvP. Let's see if I can survive this in Emerald Armor mit First Aid. Ich werde meinen ganzen PC hier kaputt machen. Let's go. Let's go. No. Oh. Holy Jesus. Das ganze Netherportal ist kaputt gegangen. Alter. Wait, wait, wait, hold up, hold up a minute. Holy Jesus, wait. So, noch mal ein paar Ballon, Ballons hoch. Alter. Jo. Was? Was? Was? Was? Alter. Ich, ich war erstmal so, hä, warum funktioniert das nicht? Und dann so, wow. Alter. Bruder hat das geleckt. Alter. Jo. Okay, ich glaube, ich werde einfach dieser Map rejoinen. Gleich Alter. Oh. Mapcode wird sein, ja. Okay, das hier ist, by the way, der Mapcode für diese Map. Ja, so. Boom, boom. Okay, jetzt rejoin so slash lobby. Alter! Digga. Wie? Sagst du, wie? Ich habe meinen ganzen PC zum, zum, zum, zum zum Explosieren gebracht. So, ich werde jetzt äh, gleich mit dem mit dem Ping-Dings hier. Oha. 90 Ping, alles klar, oder? So, wir warten jetzt, bis das Match gerettet 100 Ping. Ich werde safe auf den 1000 Ping damit kommen. Ich war mal auf 200 Ping. Das ist echt viel. So. Alter Schritt. Also, das musst du dir mal vorstellen. So, normal so normal ist jetzt auch nicht. 100 Ping ist nicht gerade mal so normal. So, slash Game Mode äh, 1. So. Jetzt werden wir uns erstmal Remote Explorer holen. Sehen wir uns, wenn ich genug davon habe. So. Also. Wir sind an 70 Ping ungefähr. Das ist so ziemlich nah. Boah, ich war da jetzt für 30 Stunden gefühlt. Nur um zu wissen, dass ich jetzt kein Ding habe. You know what? Und Thank you. know. Someone spawn remote explosion. Someone remote explosion. Gut. Wir sehen uns, wenn ich herausgefunden habe, wie man das macht. Okay, ich glaube, es hat funktioniert. Schauen wir uns hier erstmal Amount Armor. Pavillons, warum, warum nicht? Ähm, den heraus. So. Nope. Nope. Jo, das macht aber auch schon viel. Dings doch. I, C. Ah, ich hab vergessen. Elf am Ende. Jetzt Bomb. So, let's go. Let's go, let's go, let's go. Wir werden hier alles aus, äh, explodieren. Das ganze Haus wird hier explodieren. Glaub mir. Wir sehen uns, wenn ich explodierbereit bin.